どうぞご声援のほどよろしくお願い申し上げますそれでは三鷹シルバーレンの皆さんよろしくお願いします